La nostra Mixon, ciao. ciao! La nostra Kumiko, nice to meet you! Nice to meet you! Stiamo per giocare a Bio Hazard! Sembri un Daft Punk! Bene ragazzi, benvenuti nei miei ultimi due giorni a Tokyo e scopriamo insieme che cosa faccio Buongiorno a tutti Vabbè, e siccome sto per tornare in Italia mi sembra giusto fare questo semi pranzo con la pasta carbonara con anche il mentaico. E io invece mi sono preso questa pasta alla genovese con però anche gamberetti e dei pezzi di avocado Guardate come si mischia bene questa carbonara con le uova di tara Io mi gusto questo pranzetto e ci vediamo dopo Ditemi che la vuole assaggiare di voi È arrivato il momento di andare a fare un po' di di shopping per il mio nuovo music video Vi ricordate già questa giacca che l'ho messa nel video di Alive Se non ve lo ricordate il trailer E adesso ho deciso di prendermi un altro po' di cose divertenti per il video che giro domani Che ci sarà anche la nostra amica Kumiko Quindi ho già visto delle cose che mi interessano Magari delle cose che avete già visto Delle cose che ho provato ma mi stavano molto male Quindi diciamo che oggi sono andato un pochino più sul sicuro Però secondo me verranno dei bei look Vi dico già che l'ispirazione l'ho trovata da Godzilla questo oggi Vedete con questa giacca di Godzilla che metterò nel video Ah ve l'ho già spoilerato mannaggia Il nostro amico Seichi E vabbè comunque sono tornato da Taiwan sano e salvo sto bene buona giornata a tutti e speriamo che il music video vengano bene perché è un po' che non faccio un music video quindi sarebbe anche l'ora di far vedere un bel music video come si deve, vero? Sì. dice di sì anche lui quindi vabbè eh, ci vediamo dopo con il resto del backstage a proposito che ne dite? Ah, uh, guardate quante robe oggi mangiamo karage fatte da una signora giapponese guardate che meraviglia allora questi sono i piatti che Kumiko non saprebbe cucinare oh mio dio vedete i miei amici giapponesi mi viziano e così io poi non me lo lascio più il Giappone guardate che carini lo vorresti anche te assaggiare <laughs> Ci abbiamo anche la zucca e addirittura anche i ravioli alla piastra ma io non ho parole ragazzi lo so che in realtà sono cose semplici cioè una cenetta così nulla di cioè oddio speciale per me però non è che sia chissà che cosa particolare, però quando i miei amici giapponesi mi invitano a cena e facciamo queste cene insieme, così mi fanno comunque sentire proprio parte della loro famiglia, mi piace tantissimo quando un po' mi viziano tutte queste cose buone. Non vedo l'ora di assaggiare queste buonissime karaghe fatte dalla mamma del mio amico. Guardate che meraviglia questi ravioli fatti in casa, oh mio dio. Bene, e adesso entriamo nella Mori Tower, questa tower enorme, che andiamo a fare lo shooting del nuovo music video c'è anche questo ragno come al solito che mi porta sempre fortuna E vabbè speriamo di fare un bello shooting a dopo ragazzi Stiamo facendo il video C'è Yuka che sta stirando il vestito della modella Albina Poi c'è il cameraman Fabian Parks E la nostra Mixon Ciao Ciao Guardate chi vi presento Hello, Hello. Ciao Nice to meet you Nice to meet you, nice to meet you. What's your name? My name is Chihiro. Chihiro è una modella eh, giapponese, albina come potete vedere dai capelli bellissimi che ha i capelli biondissimi, guardate, colore inarrivabile e oggi sarà nel music video di Flower. Bene, quindi questo sarà il fiore. In realtà nella canzone dico un bocciolo e basta, là ce ne sono un po' di più ma comunque fa lo stesso. ragazzi questo è il backstage del video che sta venendo benissimo Devo dire che è super pure come immagine questo, questo video mi piace molto Adesso andiamo avanti Lasciamo la nostra amica dormire per 10 minuti e noi intanto andiamo fuori Bene ragazzi mi sto bevendo questo caffè americano E adesso andiamo a vedere come proseguono le riprese con la nostra Chihiro Bene vabbè Fabia gli ha insegnato perfettamente come si spin around Guardate, sembra che ho fatto solo questo per tutta la vita, è bravissima. Bene ragazzi, si sta girando musica con quel look di oggi. Thank you. Oggi la nostra Kumiko che eh, fa la, la comparsata nel mio video Ecco qui la nostra Kumiko che fa l'attrice Oggi ragazzi tutto di corsa però finalmente si può mangiare qualcosetta preso da Starbucks Abbiamo un po' di panino, un mini yogurt e poi questa specie di pasta Che in realtà c'è dentro un grammo di pasta ma va bene lo stesso La nostra Kumiko si mangia un panino Pasta italiana <laughs> Ti ho detto che domani vado in Italia. Buon appetito. Oh, brava. <laughs> Adesso io vado a montare la PlayStation che si va a giocare a Biohazard, quindi avventure, avventure. Stiamo per giocare a Biohazard. È uscito da tipo 6 anni, ma finalmente lo posso provare anche io. Bene ragazzi, forse è questo. Ok, allora me lo metto. L'importante è non essere cringe. Ok, wow, adesso cosa devo fare? Ok. Vai, muoviti. Oh, figata. Bene ragazzi, la cosa più paerosa di questo gioco è che non vedo niente. Vedi i miei capelli. Biohazard sta... Oh mio Dio, sembra proprio che sia qui. Cioè, non è che fa paura per intanto. Eh, per ora. Il caricamento. Ma, io non, ma, ma, se, ma, se, stai qua sicuramente non mi fa paura, se spegni le luci magari... Vabbè, se spegni le luci non ti cambia nulla, no? Ah giusto, poi non re registro nulla. Però adesso non si vede niente nel video. No, invece si vede anche Ganza. Siete Ragazzi, questo caricamento è lunghissimo, signori Capcom. Ora sembri, sembri un Daft Punk. Ok, finalmente ha finito sto caricamento. Next. Ok. Oh mio dio, sembra di essere dentro. Che brutto. Che bello. Ma è bellissimo. Ragazzi, non corre. Io comunque sono un grande... Oh, qua c'è qualcuno. Oh, finalmente. Aio. Aio. Oddio, no! Spara, spara. Eh, ma non mi ricordo come si faceva. Spara, spara. Ok, non ho più proiettili, scusa. Non posso fare combattimento a corpo libero. Scappa, scappa. Adesso lo facciamo giocare anche una giappina. どここどこだっけこれでこれで前えこれどうすればいいのどうぞどうぞおいおいえー、うるさいなうるせえよ Vai sulle scale vai sulle scale あなんかいたいたいた誰もいないめっちゃ怖いめっちゃ怖いみんなインスタグラムやってるやってます千尋アルビノでエミ飯島えー 인터넷 마스크 빼고 마스크 마스크 마스크 타이리크? 아! Attimo, attimo, Ho appena giocato a Biohazard un pezzettino devo dire che l'ho giocato in un punto a cazzo quindi non, non capivo bene dove ero ma quello che ho provato è stato un senso di non capivo dove ero boh, continuavo a girare aprire le stesse porte poi c'era un vecchio che mi rincorreva cioè nulla di, di, non, di, di diverso dalla mia vita normale ecco nel senso non ho visto Boh, sembra interessante però secondo me lo devi giocare dall'inizio Capire un po' cosa devi fare Capire che porte devi aprire Perché capito non so da che parte dovevo andare quello boh. Per il resto la grafica era carina Mi è piaciuta Com'era vedermi giocare? Giocavo bene? Un'ansia Un'ansia? Un'ansia Ti faceva paura? No però non fa paura, scusa. Dipende dal momento della storia, probabilmente. Questo è, non era una storia. Un, Ancora è abbastanza tranquillo. Questo? C'è un Beh, pezzo aspetta. della storia quando sei a tavola con la famiglia, la famiglia di zombie cannibali che ti fanno mangiare a forza pezzetti eh. di corpo umano. Quello sì. dava abbastanza noia. Vabbè, comunque positiva. Adesso vi porto anche a vedere la Tokyo Tower. Non ci credo che sto per andarmene dal Giappone, ragazzi. Mamma mia. Vabbè, tornerò qui il mese prossimo, però lascerò il Giappone per un po' e quest'anno andrò un po' qua un po' là. Guardate che meraviglia questo luogo. Non è bellissimo? Abbiamo fatto le ultime foto con Yuka. Papà Yuka. Guardate come sono venute, poi ve ne metterò comunque qualcuna su. Eccole qua, guardate qua. Io la Tokyo Tower che ovviamente non si mette a fuoco, però poi ve le facciamo vedere. Qua guardate che bella faccia faccio da gnocco di bambù? Beh insomma Sembro tipo il diavolo coi corni Ma vabbè Ci vediamo Ciao ciao Bye bye Ragazzi dopo tutto questi shooting Direi che mi merito un buon hamburger un po' di calorie prima di lasciare il Giappone Sono tristissimo Ragazzi ho una fame che mi mangerei qualunque cosa Quindi due hamburger e patatine E poi mi chiedete come mi tengo in forma Non così Però oggi vabbè oggi sgarro perché sono troppo triste che lascio il Giappone Lo so che torno, torno tra un mese Però mi viene male all'idea Oddio mi sa che non riuscirò a stare tanto lontano dal Giappone Mi mancano già tutti i miei amici Ma mi mancano anche i miei amici in Italia che non vedo l'ora di abbracciare Però prima di salire io sono sempre un po' così eh, Oh lo so sono strano Comunque buon appetito E vabbè meglio che chiuda questo vlog perché sennò mi viene, sennò mi viene il magone Oh mio dio l'ultima spesa al combini non ci credo Mi sono preso anche un uovo di One Piece già che c'ero Oh mio dio che nostalgia che mi viene già a salire su questo ponte No no no no no Guardate che bello L'ultimo caffè in Giappone L'ultimo natto in Giappone L'ultimo natto mescolato in Giappone L'ultimo riso riso in Giappone, l'ultima alga in Giappone, l'ultimo salmone in Giappone, l'ultimo taxi in Giappone. Ecco qui che siamo arrivati in aeroporto. Bene ragazzi, tornerò, come potete leggere qui. Bene ragazzi, sono arrivato in Russia, peperepe. Adesso vabbè aspetto un po' d'ore e poi ho la coincidenza che va a Venezia, quindi si sta per tornare in Italia. È stato un viaggio di 10 ore, lungo ma vabbè devo dire che è passato in fretta. C'avevo anche una gnocca di bambù vicino Cina <laughs> che siamo diventati amici. Poi magari ci incontriamo in Italia quando viene. Stanco, ma sono arrivato in Italia, sono a Venezia all'aeroporto di Marco Polo.